hoppas att allting är bra med er. Idag ska vi baka någonting som är så himla smarrigt. Vi ska nämligen göra en chocolate chip cookie pizza. Alltså en chocolate chip cookie i storlek av en pizza. Som vi sen toppar med lite Nutella och färska bär och ja, den är supergod. Och den är enkel att göra och väldigt rolig att baka. Så att nu sätter vi igång! Och då börjar vi med att blanda torra ingredienser i en bunke för sig och det är bikarbonat, vetemjöl, bakpulver, och salt. Sådär, nu ska vi blanda ihop det här och sen ska vi ställa undan den här bunken medan vi blandar ihop smör och ägg med socker. Och vi rör ihop det här ordentligt så att bakpulvret och bikarbonaten blandas väl i mjölet. Typ sådär någonting. Ställer jag undan den här och sen ska vi blanda resten av ingredienserna i en annan bunke. Sådär, och här i ska vi blanda smält smör, ägg, strösocker, farinsocker och vaniljsocker. Och då börjar vi med att blanda smält smör. strösocker. Farinsocker. Och det är farinsockret som är den här goda kolasmaken i den här chocolate chip cookie pizzan. Och även den härliga färgen. Och sen vaniljsocker. Nu ska vi röra ihop det här. Sådär, och nu knäcker jag i två ägg. Men ett ägg i taget. Och vispar in ägget ordentligt och sen så knäcker jag i ett till ägg. Och vispar ihop tills smeten har gått ihop ordentligt. Där. Och nu häller vi ner de torra ingredienserna i smeten. Och sen är det enklast att arbeta ihop den här degen med en slickepott. här, nu har degen gått ihop och vi ska tillsätta chokladknappar. Jag använder mörka chokladknappar när jag gör den här. Men det funkar givetvis med vita eller ljusa också. Och så sparar jag lite grann till toppingen. nu är det bara att arbeta in chokladknapparna i degen. Kolla så härligt det ser ut. Mm. Sådär, nu ska vi trycka ut den här degen på en plåt med bakplåtspapper. Alltså den här degen, hörni, den ser så himla god ut. Jag vill bara stoppa ner huvudet i skålen och äta upp hela degen. Men eh, då blir det ju ingen pizza, så att nu ska vi forma degen till en pizza på en kläddplåt. Och det har vi där. Sådär lägger vi upp degen på en bakplåtspappersklädd plåt. <laughs> Ett väldigt långt ord det där. Och det blåser lite här idag. Så jag får lägga en sån där på så länge. Kolla vad gott. Mm. Det här är ju verkligen perfekt att baka när man ska ha vänner över på middag eller familjemiddag eller bara är jättesugen själv på en chocolate chip cookie. För det här räcker till många och det är liksom, man får ta sin slice. Det är jättehärligt. Det blir lite festligt på så vis. Jag tycker att de här är supergoda och jättefina att servera. Men nu ska vi trycka ut det här till en stor pizza. Och när jag trycker ut degen så använder jag bara baksidan av en släckepott. Men allra enklast är det nog att använda händerna skulle jag säga. Men det här funkar jättebra det också. sådär. Nu tycker jag att den har fått en jättefin form här på plåten. Och den ska vara ungefär en centimeter tjock i kanterna. Eh, och nu ska vi bara toppa med lite chokladknappar. Och har man inte chokladknappar eller kanske är det så att man inte hittar det i sin butik så går det jättebra att använda hackad choklad. Hackade ganska fint bara så är det inga problem alls. Sådär, nu åker den här pizzan in i ugnen på 175 grader i cirka 15 18 minuter. Nu är Chocolate Chip Cookie-pizzan färdiggräddad och kolla vilken gigantisk cookie! Alltså den är hur stor som helst. Och nu ska vi i alla fall dekorera lite grann med Nutella och hallon tänkte jag så att den blir om möjligt ännu godare än vad den redan är. Kolla! Sådär, och då har jag lite Nutella här som jag ska bre på. Men det funkar lika bra med smält choklad eller något annat nötsmör eller någon kräm. Men jag tar Nutella idag. Nutella gör sig verkligen fint på den här pizzan. Bara bre på ett litet tunt lager. Och innan ni brer på er topping så är det jättebra om kakan får svalna en aning. För annars så smälter det ut och blir en enda sörja. Men att det smälter lite grann så här, det tycker jag, det blir bara smarrigt. Det är ingen fara alls. Så brer vi bara på här. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara ett tunt lager. Tycker man om mycket Nutella eller choklad eller vad det nu är så är det bara att ösa på. Sådär, och nu toppar vi med lite färska hallon. Alltså det här kan ju vara bästa pizzan någonsin. Det finns nog ingen pizza som kan slå den här. tycker jag att den här pizzan är färdig för provsmak. Nu slicear jag upp pizzan med en sån här marshmallow cutter. Det är alltså ett verktyg när man gör marshmallow så jag förstår inte varför jag har den här. Men den är bra när man ska slicea upp en efterrättspizza. Så den använder jag, men använd en kniv eller en vanlig pizzaslicer. Så kommer det gå hur bra som helst. jag. För jag är då pizzasugen i alla fall. Men som sagt, ni kan få ut många bitar av den här pizzan. Så är ni många i sällskapet så är det bara att slicea upp så många bitar som, som ni är personer. Det är inte svårare än så. Sådär, och nu ser det ut så här. Och nu ska vi smaka på den här ljuvliga, ljuvliga pizzan eftersom att den här pizzan är alldeles nygräddad så är ju den ganska kladdig. Och därför så kommer jag äta den från ett fat. Annars, när den har satt sig helt så är det bara att ta en slice och tugga i sig. Men nu tar jag ett fat. Och den blir inte mindre god för det, det vill jag lova. Kolla, här är inte den bästa pizzaslicen ni har sett? Det är den bästa som jag har sett i alla fall. provsmaka. Hjälp så gott! Alltså chocolate chip cookies är min favoritkaka. Men det är något speciellt när den bakas i en sån här stor form för att då blir liksom kanten blir lite seg och hela mitten blir så här mjuk och kladdig. Ja, det är den godaste pizzan jag ätit, helt klart. Och med lite hallon till så blir det bara ännu bättre. Men jordgubbar till är också supergott. Alltså den här pizzan är så god så att jag önskar att jag kunde bjuda in er alla på en varsin pizzaslice. Men även om jag hade kunnat det så vet jag inte om jag hade velat bjuda för att jag vill ha hela själv. Så att ni får helt enkelt baka en egen pizza. Och om ni vill göra det så finns receptet i länken som ligger i beskrivningen under filmen. Och som sagt, det är jätteenkelt att baka och det blir ju så här, en sån här stor cookie. Ja, helt fantastiskt. Men eh, det var allting för den här gången och glöm inte att prenumerera på kanalen. Det kan ni göra här uppe. Så får ni ha det så jätte, jättefint tills vi ses i nästa video. Hejdå!